jatuh nih karena isinya cantik sekali Lalu di sini wah saya dapat daun boat leaf ini keren deh cakep banget dia bertekstur ini sudah dia sudah menguning ya lalu ada sedikit coklat di sini keren banget yang akan saya pakai nih kita ikat Jumpa lagi dengan saya Lucy Wahyudi. Hari ini kita mau cerita tentang nikah Simputan yang saya kasih topik respect. Kemarin di dalam nikah Simputan kita saya bilang itu ada moving meditation. Lalu di dalamnya itu kita bisa mendapat pelajaran lain lagi yang saya dapat yaitu yang saya sebut respect ini. Menurut saya respect itu penting sekali. Sebab kalau kita udah respect, itu kita berada dalam Eh, lingkungan aura positif sehingga kita bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Tetapi kalau kita sudah tidak respect, kita tuh udah nggak suka. Kalau nggak suka, mana bisa lihat indah, betul nggak? Nah, seperti kita lihat daun ini. Ini daun itu sudah menguning, ya. Untuk orang biasa itu pasti udah dibuang, katanya udah jelek, udah rusak. Tetapi karena saya respect dengan daun ini, saya lihat justru dari ketidakindahannya itu menjadi sesuatu yang indah. Karena ya coba perubahan warnanya. Di sini ada warna hijau, ada kuning, lalu kecoklat-coklatan dengan motif yang unik ini. Ini menjadi sesuatu yang unik sekali menurut saya. ini nih koordinat banget maka itu saya pakai sehingga dia menjadi satu kesatuan dia mengangkat si daun yang ini jadi lebih indah daun ini namanya kurma atau botleaf lalu di sini saya pakai bahan amimajus di sini carnation atau dianthus lalu di sini ada daun pilo dendron di sini ada rudbeckia gerbera Justisia, Carnation Spray, di sini ada Sweet William atau Dianthus juga, di sini ada daun Porminum tenax daunnya ya. Nah, kalau di rangkaian berita Buta itu ya, yang kita lihat itu bukan secara keseluruhannya aja, tetapi satu-satu materinya itu juga kita lihat keindahan sehingga itu makanya kemarin kita bilang itu dia moving meditation gitu karena kita menghayati satu-satu ada selain itu juga ada aturannya ada caranya bagaimana kita harus merangkai kasih kita itu satu kesatuannya itu penting seperti satu kesatuan warna dari wadah ranting daun pilo bunga gebra dokbekia sama, sama form ini itu warnanya koordinat ya. begitu pula dengan daun yang ini daun kurma ini kan ada kuning kuningnya lalu di sini saya kasih yustiasia yang kuning juga jadi ini micing nah, di dalam rangkaian ini misalnya yang di sini karnisin spray ini kalau kita angkat ya atau daun ini kita angkat kita nggak pakai itu juga udah beda lagi ya udah nggak jadi cantik lagi udah ada sesuatu yang hilang Ya. Maka dari itu kita belajar di sini mencari keharmonisan di antara materi-materinya. Nah, untuk mencari keharmonisan itu maka saya bilang itu perlu adanya respek Karena kalau tidak ada respect, ya tidak mungkin kita bisa mencari indahnya. Betul nggak? Kalau setuju dengan saya, silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.